Bienvenidos, bienvenidas al Diccionario de Marketing. Hoy vamos a hablar de lo que es el contenido evergreen. En marketing online decimos que un contenido es evergreen cuando puede perdurar en el tiempo y no necesita actualizaciones continuas. Realmente desarrollar contenido evergreen no es algo fácil en este sector en el que todo cambia tan rápido. Estás grabando un curso y antes de que termines de montarlo ya tienes que hacer cambios porque Instagram ha sacado actualizaciones o TikTok tiene ahora no sé qué, en fin, es una auténtica locura. En definitiva, un contenido evergreen no pasa de moda y aporta valor durante mucho tiempo. Supongo que te estarás preguntando por el tipo de contenido evergreen que puedes utilizar, así que vamos al grano. Te voy a poner un ejemplo de contenido evergreen. Este diccionario de marketing es un contenido evergreen. Pueden ser definiciones y consejos, listas de herramientas, trucos y consejos sobre procesos, ebooks, infografías, tutoriales, en fin, las posibilidades son infinitas, no se trata solo de crear contenido evergreen, la clave está en combinar estratégicamente con el contenido de actualidad y así lograr esa combinación que queremos para destacar en el mercado. ¿Ya has pensado qué tipo de contenido evergreen vas a crear para tu comunidad? Si es así, por favor déjame un comentario que estaré encantada de leerte. Nos vemos en el siguiente vídeo.